がこの12月に叶いそしてなんとお話しすることができていや本当に感動というかびっくりというか本当に素敵なお仕事ができたなというふうに思っております皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこですえー、2022年も終わりますが本当に皆さんこの1年間ありがとうございました 去年の12月に10万人突破して、えー、今年の11月12 <laughs> 月に、えー、11万人になりましたなかなかね伸びしろがすごくちょっと緩やかではありますがそれでもいろんな方々にまだまだ見ていただけてるチャンネルであることがとても嬉しいです。はい、で私ですね今年の2022年の一番初めに、まあ、あるとある イベントで書き初めをしたんですが書き初めに目標として今年の目標として CM 出演というふうに書いたんですねちょっと今の段階ではまだ言えないんですがなんとその夢が叶いまして目標が叶いまして CM 出演を決定しましたおめでとう <laughs> はいでえーと、とそれとあとは4月頃から私はですね たいな出たいなとありとあらゆる方にあの会う人会う人にお話をしていましたそれがこの12月に叶いそしてなんとお話しすることができていや本当に感動というかびっくりというか本当に素敵なお仕事ができたなというふうに思っております今そういうことも含めてねやっぱり言っていくこと 大小関係なく自分がやりたいことや、えっと、夢や目標をいろんな人にあのお話しするって大事なんだなと本当に身をもって感じました私自身今までそういうタイプではなかった怪我をする前まではなかなかやりたいこととか目標を、まあ、自分で何でもできるし自分で何とかできるから わざわざ言う必要性もないなっていう感じもあって言わなかったんですねでも車椅子になってからはやっぱり1人でできる限界っていうのもあるしやっぱり私がやりたいことのレベルっていうのがどう考えても今の私ができるレベルではないしその道さえもわからないですどうやったらそれができるのかもわからないっていう感じがあったんですけどそれでも そのジャンル関係なく本当にいろんな人にあれやりたいこれやりたいこうなりたいって言ってた結果がいろんなことがまたこの1年かなっていろいろ挑戦できたなというふうに思いますなのでなかなかこう自分の思いを口に出すって難しいし恥ずかしいしなんて思われるのかなって思うかもしれないですけどでも言って 損はない別に悪口を言うわけじゃなく自分の夢や目標を語って損はないと思うので私のチャンネルを見てる方々って学生さんからそして私の先輩の方々本当に幅広い年齢層の方々が見てくださってるんですけど年齢関係なく、まあ、若いうちはやっぱりどんどんどんどん言った方がいいし年齢を重ねても年だからとか もう諦めてるとか関係なく自分がやりたいことを見つけて、えー、思い立ったら行動してどんどんどんどんやっぱ自分の思いを伝えていくことはやっていってほしいなと思いますなかなか一気にすることは難しいですが少しずつでも身近な方に伝えていってみてはどうでしょうかはいじゃあそんな私の2023年の 目標を伝えたいと思います2023年やはりエンターテインメントをもっともっと頑張りたいと思うのでまず1何個あるいっぱいあるんですけどまず1 NHK の枠を飛び出しネットニュースの枠を飛び出し県民賞に出たい <laughs> 本当これが一番ですね県民賞に出たいですやっぱ山形県すごく好きだし艶姫対 大使もさせていただいてるのでこの山形県愛を語れるところはどこかといったら県民賞なのではないかと思っております。ね、なんかそこに出れたらまた一つ新しい道が開けるんじゃないかなと思うので、えー、県民賞に出ることを目標にしたいと思いますそして2つ目はやっぱり私の生まれ育った田麦マッタをもっともっと 活性化させていろんな人が訪れる場所にしていくようにしたいなと思っております。はいまあ、あとは3つ目は何ですかお仕事っていう部分ではなくまず海外旅行に行きたいですね <laughs> 海外旅行に行きたいで、まあ、その後にやっぱ海外でも、まあ、英語はできないけど私の絵本は 海外にも対応しているので海外のどこかにその絵本を寄贈するその絵本を持って海外の子どもたちに読んでもらうっていうのをちょっと頑張りたいなとこれは絵本に関しては2023年っていうわけじゃなくやっぱ今後の私の目標として、えー、私の絵本を海外に届けるということをやっていきたいなと思います。はいまあ、こんな感じで まあ、やっぱり最後年最年最後 <laughs> あのー、締めの動画を撮った方がいいかなと思い、まあ、ちょっと真面目っぽく、堅苦しい感じにはなりましたが、えー、お話をしましたでも本当に、えー、車椅子のことだけではなくやっぱり車椅子だからは YouTube でいろいろ発信してますけど私が今こういうふうに活動できていろんな場所に えー、いろんなことで関わらせていただいてることは車椅子が本当に関係あるのかなと思う自分がいます車椅子が関係あるんだったらいろんな人がそういうことをできているはずだとは思うんですがやっぱそうじゃなく私の考え方であったり行動の仕方であったりっていう部分があるのでなんかそういったちょっと心のお話というか、まマインド的な話になると思うんですけどそういう部分でも なんか2023年は皆さんといろんな会話がねできて皆さんのために何か皆さんがもっと行動的になれるような心の発信というかそういうこともしていけたらいいのかなと思っておりますので本当企画不足な2023 <laughs> 年になりそうな気もしますがまたいろいろチャレンジ SNS の発信もしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで本当に皆さん まずはこの1年ありがとうございました良いお年をお迎えくださいはい <laughs> はいということで、えー、はいこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました Hi. I'm lake.